ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੱਲ ਦਿਲੀ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸੀਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀ ਵੇ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀ ਵੇ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਏ ਸੋਚ ਸੋਚ ਫੇਰ ਨੀਓ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਫੇਰ ਨੀਓ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ